け島 le puissant roi de gloire. Mon âme, il faut l'acclamer par un chant de victoire. Chaque jour, il nous tend la main, préparant tous nos lendemains. Nous avons découvert la joie de vivre et de chanter. Nous avons trouvé le bonheur. Le secret merveilleux qui permet de tout espérer, nous avons rencontré le Seigneur. Il y a bien nos défauts, et nos rechutés n'en font pas. Mais tout cela n'empêche pas que nous avons découvert la joie de vivre et de chanter. Nous avons trouvé le bonheur, le secret merveilleux qui permet de tout espérer. Nous avons rencontré le Seigneur. Et puis si nous avons Quelques soucis, quelques ennuis, tous ces tracas n'empêchent pas que nous avons découvert la joie de vivre et de chanter. Nous avons trouvé le bonheur, le secret merveilleux qui permet de tout espérer. Nous avons rencontré le Seigneur. C'est pourquoi nous allons proclamer ce que nous croyons en espérant que vous aussi, vous avez découvert la joie de vivre et de chanter. Vous avez trouvé le bonheur, le secret merveilleux qui permet de tout espérer. Vous avez rencontré le Seigneur. Le Dieu puissant, c'est Jésus, c'est le prince de paix, le Père de l'éternité, et le roi des beautés, le merveilleux en sagesse, par qui toutes choses faites, la plénitude divine, en Jésus éternel, tout est en